Mentira eso, eso es mucho mentira eso, eso es mucho mentira de lo que él lo dijo. Eso era que él le estaba envenenando la mente a ella y, quería y quería ella ponerla a ella de mojiganga porque ella estaba media mala de la mente. El tipo de allá, de Rabo Chivo. ¿Quién tipo? ¿Cómo se llama Yo no lo conozco a él, fue la primera vez que yo lo había visto a él, yo no lo conozco a él. ¿Qué cierto que le iban a dar por 10 mil pesos? Él, él dijo que lo van a pagar 10 mil pesos y que relajando, le dijo a él, al hombre. relajando entonces? Dice que era relajando, dice él. esos rasgones que tú tienes en la cara? No, eso fue que me pasé con una mujer. otra cosa, entonces. Entonces, tú tienes que decir, que él, él quería comprárselo obligado a ella, era. Él quería comprarse comprárselo obligado, pues yo no sé. Yo no sé por qué, porque ella... No, yo no soy nombre de él, ni lo conozco ni nada. Ay. ¿Ustedes no intentarían nunca No, ¿cómo va a ser que yo voy a intentar vender a mi hijo? Nunca. Eso es una calumnia que me levantó a mí. Sí, yo soy hermana, no me da vergüenza por decir que soy hermana, porque son los dos sin vergüenza. Cuando él estaba trabajando, porque al niño sí no le faltaba la leche, pero ellos, este, la mujer salía a andar y dejaba el niño abandonado a cualquier hora, lo dejaba abandonado hasta de noche, salía en la mañana y regresaba al otro día. ¿Y usted qué entonces de ella? La, abuela. La abuela de la joven. La abuela de la joven. Sí. ¿Y qué, entonces ustedes, me dice que ustedes quieren el niño que lo tienen ustedes, tener ustedes? Bueno, ella dice, la, hija mía, la que viene de igual, que ella quiere que tiene su niño. Eh, están ustedes en capacidad bueno, de quedarse con el niño y están conscientes de lo que está pasando. Sí, señor. Por supuesto que sí, claro. claro. queremos que nos entreguen el niño para nosotros tenerlo en una, medida, en un puesto fijo, donde el niño no esté rodando ni esté pasando trabajo. Que últimamente de aquí tienen que ir a ver cómo la persona vive para entregarle este niño ellos no están en condiciones entonces para que los niños se No, ellos no están en condiciones. Yo vivo, en una finca, yo estoy en condiciones. Y mira mi esposo aquí donde está, yo estoy en condiciones porque yo vivo en una finca con él. donde se produce vibre, cacao, y guineo, y plátano, todo. Y ahí no hace falta de nada hasta el de hoy. El hermano de ella que lo estaba vendiendo era allá en el punto de droga. Voy a pues pues pues, vender Lo último que dijeron, muchachito, lo último que dijeron. Entonces ahora, ahora que el niño está grande, en el día de ayer recibimos una llamada donde nos dijeron que había unos padres tratando de comercializar con su hijo. Nos trasladamos allá con las autoridades correspondientes y procedimos a arrestar en flagrante delito. En el día de hoy estamos recibiendo una serie de interrogatorios, vamos, estamos haciendo, para delucidar qué fue realmente lo que pasó. Con relación al niño, lo que hicimos fue que dejamos a disposición de alguien responsable en el día de ayer para poner hoy a disposición de CONAN y ubicar el niño en un hogar provisionalmente. ¿Por qué un hogar provisionalmente? Porque en el día de hoy se han apersonado sus familias, en calidad de abuelas maternas, abuelas paternas, tías, entonces nosotros procedemos donde ellos no manifiestan de que ellos desean tener el niño y también manifiestan que los padres no califican. Eh, ya a partir de ahora inicia un proceso de investigación donde vamos a apoderar el trabajador social nuestro para que empiece a inspeccionar quién realmente tiene las condiciones necesarias para que ese niño se le garantice su derecho. Porque lo normal no es que los niños vivan en un hogar de paso, lo normal es que los niños vivan en el seno de una familia. Ya después de, tener el estudio social a mano, determinaríamos qué familia se va a encargar del menor. En cuanto a los mayores de edad, vamos ah, después... Ok, nosotros vamos a disponer después que tengamos todos los elementos de prueba, enviar a la jurisdicción ordinaria, porque como son infractores mayores de edad, ya no me corresponde a mí. Y ya, ya eh, serían sometidos a la acción de la justicia, dependiendo del criterio del fiscal que recibe el caso. ¿Qué edad, tiene el niño? El, niño tiene seis meses. Seis meses. ¿Es una niña o un niño? Es un niño.